En la Unidad de Inteligencia de Datos de la Nación Costa Rica, todo empieza con una idea que nutrimos y hacemos crecer en equipo. Aquí hacemos periodismo de datos, es decir, analizamos bases de datos con información de interés público que convertimos en productos interactivos, con visualizaciones de datos, aplicaciones y multimedia con alto valor añadido para la audiencia. Me llamo Daryl Zúñiga, ingeniero en sistemas de la unidad. Soy el encargado de la recolección, procesamiento y calidad de los datos, al igual también del scrapeo de datos de sitios web y de la aplicación de algoritmos para la creación de modelos de análisis de minería. Como esta es una unidad pequeña, mi trabajo va desde lo tradicional en una investigación, como es ir al registro público para buscar certificaciones de propiedades, revisar decenas de expedientes, hacer entrevistas y hasta sentarme y levantar directamente una base de datos para poder eh, desarrollar un proyecto. Soy Pablo Robles, diseñador interactivo y programador de data en la Nación Costa Rica. Mi función principal es tomar datos que son resultado de un riguroso análisis y darles vida por medio de visualizaciones, aplicaciones web y experiencias digitales que van de la mano con una buena narrativa web. Marco Hernández, mi rol dentro de la unidad es contribuir con visualizaciones de información y desarrollo interactivo para plataformas digitales. Soy esencialmente un infografista digital, aunque mi trabajo se enfoca en hacer planteamientos visuales. Comparto la pasión por las otras disciplinas particulares de los miembros del equipo. Esto nos mantiene en retroalimentación sobre lo que producimos juntos en pro de las mejoras de las experiencias para los lectores. Mi función es dirigir el trabajo en equipo, participando activamente en el análisis de datos, velando por la rigurosidad periodística e impulsando la creatividad para innovar en cada producto. Nuestro objetivo es entregar a nuestros lectores una nueva manera de informarse y de generar conocimiento.